有没有后悔？还是只有我？Turn off the radio。 爱去了，听见了谁的痛，在空气中不断跳动，又那么沉重。Turn on your favorite song。Turn off w h a t e after a n l 不见了谁的伤，在窗户旁安静的想，是什么力量？你有没有爱过我？有没有想过我？ 也会有一点心动的时候，但说不出口。你有没有后悔？还是只有我？Turn on the radio。 don't want her anymore.也许没有承诺比较轻松，也不会有沉重的枷锁。Turn on your favorite song. Just like there's nothing wrong. 也许时间一长就会遗忘，就真的当是误会一场。你有没有爱过我？有没有想过我？有没有有没有？ 也会有一点心动的时候，但是说不出口。有没有后悔？还是只有我？你。 有没有想过我？有没有有没有也会有一点心动的时候，但说不出口。有没有？有没有？有没有？我？你有没有？ 哦，有没有？有没有？有没有？Turn off the radio.